I'm all for Christmas All the happy smiles Ciao guys, I... am Aurora, Aurora, salam salam Ciao Nah sekarang kita uh, mau mempersiapkan uh, makan siang di hari Natal seperti apa di Itali kota-kota keluarga lainnya Cogan, Cogan Say hi to Indonesia Hai Indonesia Hai Siapa lagi? Siapa lagi? Hai, ciao, ciao Indonesia, halo Indonesia, halo. Ini satu cogan. Hai. Kita lihat di dapur lagi mau masak apa. Di dapur. Nah, ini mejanya ini bisa Oke. Okay. Oke. Okay. Ini mejanya. Oke. Okay. Masak apa nih? Uh. Ciao guys. Ciao guys. Masih bersama kita saya Chandra dan Tekla. Kita harus sapa-sapa dulu nih Tekla. We have to greet them our YouTubers Indonesia. Halo YouTubers Indonesia. Halo, halo YouTubers. Apa kabar? Hmm, how are you? Come state? Come state? Apa kabar semua bagus-bagus ya? Dan kali ini kita akan bercerita tentang apa Tekla? Today we talk about uh, the Christmas traditional in Italy. Wow, seperti yang Anda lihat teman-teman. Kami menggunakan atribut seperti ini ya. Oh, yeah, so cool. So cool. nah, langsung aja. Gimana sih Tekla? Mm. Natal di Italia itu seperti apa? Oh, how is Christmas in Italy? Like like what? Okay. Uh, um, il Natale in Italia Mm -hmm. Seperti <laughs> apa? ok. Ah, allora, dovete sapere, scusate, il Natale in Italia inizia 4 settimane prima in realtà del Natale stesso, del 25 dicembre. 4 minggu mm si eh, chiama, eh. si chiama, il periodo dell'avvento per il calendario cristiano, preparazione al Natale. Nell'avvento, jadi uh, eh, sesuatu persiapan, jadi ada beberapa beberapa hari itu, beberapa pekan itu persiapan untuk menjalani dan memasuki mm. hari Natal. Apalagi mm. Tekla. Diciamo che tutto inizia con uh, eh, l'8 dicembre, mh, mm, festa della, di, dell'Immacolata Concezione, in cui uffici e scuole sono chiusi e noi qui in Italia facciamo l'albero di Natale e il presepe. Jadi berawal dari tanggal 8 Desember dan kebanyakan sejak tanggal itu tuh banyak yang tutup. Jadi sekolah, uh, eh, kata kantor pemerintahan tuh sebagian besar tutup. Ya, apalagi Tecla? Ma dovete sapere che una cosa che accomuna tutti quanti gli italiani è la caccia, la corsa ai regali. Hmm, ini yang bagus ini teman-teman. Bagus buat apa? Bagus buat dompet. <laughs> Jadi kebanyakan kalau ada menjelang hari-hari seperti ini semuanya itu pada berburu hadiah kado-kado jadi ya buat memberikan kado terhadap sanak saudara kerabat dan teman-teman dekat ya Tekla ya mm-hmm. apalagi Tekla questi regali um, sono così grandi a volte e a volte sono questa caccia, questi regali ci porta a sceglierne veramente di stupidi, tipo questi che abbiamo in testa noi, <laughs> che praticamente si usano una volta all'anno e poi vanno a cacciarsi dentro uno scatolone. Ma lo sapete quando si scartano i regali? Eh, mau tahu. Jadi kapan hadiah itu dibuka ya? Mm -hmm. Kategorinya kapan dibuka Tekla? Dan sebentar. Ditaruh di mana dulu kadonya? Where they put the eh, gift? Setelah under under hmm. under the Christmas tree. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, kebanyakan <laughs> kado itu ditaruh di bawah pohon Natal. Hmm, dan kapan? When? Eh, twenty cosa? mereka membuka kadonya. They open uh, eh, Noi apriamo i regali solitamente la notte tra il 24 e il 25 dicembre. Jadi di malam hari tanggal 24 menjelang ke tanggal 25-nya. Mm -hmm. Kenapa kok malam? Ma perché così così tardi? Ma why? Eh. So eh, late. la regola questa, è la tradizione, guai, guai a chi apre i primi regali. Mm, jadi memang tradisi seperti itu di Italia teman-teman. Jadi mereka harus membuka memang menjelang pergantian malam dari tanggal 24 ke tanggal 25. Jadi mm boleh membuka kado sebelum Sappi tu. Poi tu. devi sapere che chi ha i bambini piccolini hmm. deve aspettare la mattina del 25. Eh. Questo perché? karena kenapa? Karena kenapa? Kenapa Tecla? Kenapa? Eh. Mm, perché eh, Babbo Natale deve avere il tempo di fare il giro di tutte le case, e lasciare mm. ad ogni bambino il suo regalino. Mm, jadi ibaratnya untuk memberikan waktu kepada Babbo Natale, orang-orang mm. sini Babbo Natale, Santa Claus, Santa Claus, untuk bisa menyelesaikan membagikan semua kado-kado kepada anak-anak. Jadi ya itu. Mm -hmm. Però adesso basta con i regali, veniamo alle cose importanti kita selesaikan dengan kadonya sudah sampai hmm. sekarang mm. aja kadonya. sto parlando di cibo tentang makanan jadi gimana makan mm. kalau Natal La... Tutto inizia con eh, il cenone della vigilia di Natale, Jadi ovvero... semua berasal dari tanggal 24 malam. Del, 25, del 24 dicembre. Mm a base esclusivamente di pesce. Jadi eksklusif semuanya terbuat dari bahan-bahan ikan. Betul mm-hmm. ya, Tika ya? Betul. Ikan. Mm. Mm. Dopodiché si continua il giorno dopo, il 25 dicembre, col pranzo di Natale. Jadi berkesambungan sampai tanggal 25 siang, makan siang. Dan apa itu makanan siang? Uh, piatto principale Jadi mm, diffuso in tutta Italia, brodo con i tortellini Jadi di carne. semua berbahan daging, berbasis daging. Mm -hmm. ya. Ma non pensate che sia facile, è un tour de force. Jadi jangan kalian anggap ini sesuatu hal yang mudah karena saking banyaknya makanan jadi kita tuh ah. kayak uh. In Italia, infatti, mm. un, un pranzo di Natale prevede L'antipasto, ma non uno, due, tre. Jadi di Italia itu kebanyakan tradisinya kalau ada makan siang itu kebanyakan jadi makanan pembukanya bisa sampai satu, dua, tiga. Mm. Jadi kenyang banyak. Il primo se ti va bene solo uno. Il primo jadi ibarat seperti pasta mm. ya, mm-hmm. gitu ya, oppure lasagna atau lasagna mm -hmm. mm. e tortellini quindi sono due primi tortellini juga tadi itu yang saya bilang pakai kaldu ayam dan satu lagi lasagna tahu ya teman-teman lasagna ya Mm. Poi ci sono i secondi, varie carni, arrosti, vitello, cosa più importante che tutti aspettano, al dessert. Jadi dessert teman-teman, apa sih dessertnya seperti apa mm, diciamo che ogni Natale ogni, le famiglie italiane litigano perché non si sa mai cosa decidere tra il pandoro e il panettone. Ta-da! Questi due sono i dolci principali eh, tradizionali del Natale. Partiamo con il panettone. Panetone teman-teman. Mm -hmm. Jadi kita kasih contoh yang kecil aja. So we gave them a sample a small one. <laughs> But in reality, jadi sebenarnya itu roti ini besar banget. Mm -hmm, mezzo kilo, un kilo di solito deh. Mulai dari mm. setengah kilo sampai satu kilo. Bayangin teman-teman. Mm -hmm. Jadi panetone. Mm -hmm. Panetone vinto io. Iya. jadi menang dia nih jadi dapatnya. Nah biasanya actually these panettones come together with spumante, right? Mm -hmm, di solito sì. E si fa un bel... Cin cin! Cin! Mm-hmm. Mm. Mm. Cari ragazzi. Nah, teman-teman, jadi bukan hanya panettone dan pandoro aja dessertnya, tapi masih banyak lagi selain buah dan ada satu lagi nih yang paling enak yang kesukaannya si Tekla. Apa tuh Tekla? Cos'è? Mm. Mandorlato. Questo mandorlato. mandorlato, originario okay. di Colonia, Veneta, Verona. Dari Verona juga akhirnya Questo è un dolce molto antico, molto molto buono e molto molto duro. Jadi sebuah dessert yang antik, kuno, tapi benar-benar enak dan fatto con ingredienti keras kayak batu, teman-teman. Aduh. Mm, eh, Gimana? Hai fatto con ingredienti semplici come l'albume d'uovo. Jadi kayak putih telur. Eh, zucchero. Gula. Eh, mandorle bianche. Almond yang putih ya. Miele. Dan madu. We wish you a Merry Christmas from Italy. Saya Chandra dan Tekla. Buat YouTubers Indonesia buat teman-teman yang masih sedia menonton dan mengikuti video kami ya take for for all everybody who mhm. watch mm -hmm. our videos thank you thank you guys thank you very much dan jangan lupa juga dukung kita terus so support us mm -hmm. so we can make it better for the next time and ciao ciao ciao